жалпы адамзат тарихы үшін қайшылықты кезең 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін аса күрделі кезең болды осы күрделі дәуірде ахмет байтұрсынұлы рухани һәм саяси күрес көшбасшысына айналды тарихқа алаш қозғалысы деген атаумен енген ұлт азаттық қозғалыстың аса көрнекті қайраткерлері әлихан бөкейхан мұхамеджан тынышбаев халел досмұхамедұлы міржақып дулатов жаншат ола, мұстафа шоқай және тағы да басқа тарихи тұлғалармен бірге туған халқының бостандығы үшін күрескен ахмет байтұрсынұлының тұлғасы қырлы саяси қозғалыс ретінде 1905 жылдан басталып 1920 жылдың көктеміне дейін жалғасқан алаш идеясын қалыптастыруға белсенді араласқан қайраткер ретінде ұлттық сана сезімді көтеруге айрықша үлес қосты халықтың саяси діни азаматтық бостандықтарын сақтауға арналған алғашқы құзырхаттар шерулер сездер Ахмет Байтұрсынұлының тікелей қатысуымен ұйымдастырылды. Қырық мысал, маса сияқты жинақтары саяси және рухани күрестің поэтикалық панорама болды мол педагогикалық тәжірибесі және айрықша ғылыми дарын арқасында тұңғыш рет қазақтың ұлттық әліпбиін емле ережелерін тіл білімінің негізгі салаларының ғылыми іргетасын қалады оның оқу құралдары мен тіл құралдары қаншама буын ұрпақтың сауат ашуына білім алуына мүмкіндік жасады лингвистикалық ғылыми принциптер мен терминологиялық жүйесі осы уақытқа дейін негізгі ғылыми ұстанымдар ретінде қабылданады және қолданылады ахмет байтұрсынұлы ұлттық әдебиеттану мен оқыту әдістемесінің де негізін салушы ғалым әрі әдіскер ахмет байтұрсынұлының ұлттық тіл білімін қалыптастыруы тікелей қайраткерлігімен байланысты болып қазақ халқын тілі арқылы сақтауға барша күшін салды яғни бұл тұста оның мен ғалымдығы сабақтасып ұлттың болмысын өз заманы үшінде болашақ үшін сақтауға жұмсады өз тілімен сөйлескен өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрылмай жоғалмайды ахмет байтұрсынұлының аса ірі қайраткерлік тұлғасы кеңестік кезеңде барынша көрінді ол қалыптасқан саяси жағдайды объективті бағалап халқын сақтап қалу мақсатында төңкерістік комитет құрамына кіріп кеңестік формада болса да қазақ автономиясын жариялауға тікелей ықпал етті ахмет байтұрсынұлының және әлихан бөкейханның әлімхан ермековтің уалитхан танашевтің тағы басқа алаш қайраткерлерінің белсене араласуының нәтижесінде жиырмасыншы жылғы 26 тамызда қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы құрылды ол автономиялы республиканың тұңғыш оқу ағарту комиссары бола қазақстанда шаппай білім беруді мектептерді оқу құралдарымен қамтамасыз етуді академиялық орталық сияқты ғылыми мекемелерді құруды ұйымдастырды осының нәтижесінде қазақстанның түкпір түкпірінде көптеген мектептер ашылды білім беру салалары бойынша оқулықтар жазылды осы автономияның негізінде 1936 жылғы 5 желтоқсанда қазақ кеңестік социалистік республикасы құрылды осы одақтас республика кеңес мемлекеті тараған қазанда 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялады тарихи логикаға объективті шындыққа қараса онда қазақстан республикасы атты бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің негізінде ахмет байтұрсынұлы сияқты алаш көсемдерінің күресі мен саяси жігері жатқанын анық аңғарамыз отаршылдықтағы қазақ халқының өміріне үлкен рухани және саяси әлеуметтік өзгерістер қажет болды да 20 ғасыр басында қазақ ұлттық ренессансы қалыптасты ол мұсылман әлемдегі және батыс еуропадағы ренессанс дәуірлері сияқты ірі тұлғаларды тудырды осындай реформатор тұлға ахмет байтұрсынұлы болды барлық саналы ғұмырын ұлттық мүддеге арнаған ахмет байтұрсынұлына замандастары ұлт ұстазы деген аса құрметті атақ берді ол өзінің өміршең еңбектері арқылы бүгінде жалпы ұлтымыздың рухани көземі. ұлт азаттығы жолында күрескерлігін қазақ ғылымын қалыптастырудағы санаткерлігін мәдениет пен әдебиет саласындағы қайраткерлігін ұрпақ ұмытпай есімі мен еңбегі алдында әрқашан тағзым етеді